English, English. English, English. Writing, writing famous. Writing famous. एक मने रणिश्री एक बात याद Even there is real joy or real grief, there is little room for poetry. I have rendered speechless તમને બધાને જોઈને ઇનફેક્ટ કારણ કે મારો સ્વભાવ થોડો ઇન્ટ્રોવર્ટ છે તમે બધા અંતરો અંતર કદાચ મળતા હશો પણ કદાચ ઓગણચાલીસ વર્ષ પછી આમાંથી ઘણાથી હું જોઈ રહ્યો છું so it is difficult to express અત્યારે ખરેખર વધારે તો નહીં કહી શકું આ જે કાંઈ પણ એફર્ટ્સ કર્યો છે બહુ દાદમાગી જેવો છે ચેતન અને આપણા બીજા મિત્રો જે સક્રિય આમાં હતા મારા એક્સપિરિયન્સ કહું તો earning and learning as no connection BSc physics ને બી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કર્યા પછી ઘણી પ્રાઇવેટ જોબ્સ કરી છે અને અત્યારે હું biotech vision care biotech group of કંપનીઝમાં હું એક્ઝિમ મેનેજર છું લોજિસ્ટિક્સ જોઉં છું અને ડિસેમ્બરમાં અંતિમ પણ સારું ગેટ ટુગેધર થાય એવી આપણે આશા રાખીએ